zu einer Ranch, äh, wo wir bei äh, den Eheleuten Flick, also deutschstämmige vom Namen her, mal anderthalb bis zwei Stunden auf dem Rücken eines Pferdes reiten kann. Erstmalig in meinem Leben. Also ein kleines Abenteuer. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, der kleine Ort Harper liegt etwa 25 Kilometer westlich von Frederiksborg. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, es dauert noch ein paar Meilen, zwei Meilen vielleicht noch und dann sind wir angekommen auf der Ranch. name is Timmy. Hi, Timmy. Nice to meet you. My name is Vanessa. Hello, Vanessa. Right here. And then what we're going to do is we're going to walk around over there in that round pen with an open gate and walk towards the middle there. that we have right here, this tower is the highest point in Gillespie County. Uh-huh, yeah. Yeah. Oh. the uh, RV for vacation and uh, the electric car for shopping. Uh, right, yeah. Yeah. Yeah, I see that. that. It would never work for us, but they think it No, would. we're too far out. Yeah. Yeah, yeah. And now into the forest, In the bushes. Oh, mm-hmm. And if you've ever had prickly pear beer, prickly pear margaritas, yeah. prickly pear jelly, yeah. They get that red bulb on these cactuses, and that's what that's made out of. Now, what a lot of people don't know is that you see some of these cactuses have yellow flowers on them. <laughs> All about just her walk. Full of love. Full of love. next part we go through is called the maze. It's a little different. Before he wins, he wants to see, hey baby, you're going to get turned off. You're gonna, you're gonna get lucky. I Japanese cowboy like John Wayne. He took off. All you can do is hear his helmet. gate. It's all bent to the inside. Thank you very much, guys. Thank you Thank very you. much. Y'all have fun. It was Bye, nice to meet y'all. Thank you so <laughs> much. Thank you. It was really hey, great. We it was a great experience. That was awesome. Yeah. Ja, jetzt kurzes Resümee. Wir sind jetzt äh, bald zwei Stunden unterwegs gewesen. Äh, mit den beiden, mit Timmy und äh, Vanessa. Vanessa. Und Flick. War toll, war echt toll. Ja, auf den kleinen Hügeln, die wir da umgeritten sind. Da wird ein schöner lauer Wind, das war angenehm. Äh, Im Wald da hinten war es ein bisschen stickig, sag ich mal. Mm. So. Aber wir haben jetzt auch schöne Temperaturen. Ne? Wir haben jetzt hier über 30 Grad. Über 30 Grad ja. und äh, war aber insgesamt angenehm. Ich hatte äh, einen Hengst, der war recht ruhig. Und der war auch sehr sensibel. Also ich habe das sofort gemerkt, wenn ich so rechts, links und so, ja, da hat er sofort reagiert, auch mhm. mit, mit, langsamer und so weiter, mhm. ja, und mhm. zurück, back, ja. Äh, muss ich sagen, also mir hat es gefallen. Ja, war schön. War ein tolles Erlebnis. Und das am 16. Hochzeitstag. Ja. <laughs> Ciao. Im Hot Pool. willkommen. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Ja, so kann man es aushalten. Nach dem Reiten ein schönes Bad.